La petita economia de la ciutat de Barcelona és la gran economia. La suma d'autònoms, microempreses, pimes, són els que belluguen el 80, el 90% de l'economia de la ciutat. No volem veure ni més joves que marxen de la ciutat perquè no tenen oportunitats, no volem veure com es cronifica l'atur amb persones de més de 40 anys que després de la brutal crisi econòmica que hem patit no troben una oportunitat de feina o una oportunitat de, de supervivència econòmica a la ciutat de Barcelona.